Бид увс нуурын дархан цаацт газар ус намгэрхэ газрын 10 сарын 1 сайт дээр ирээд байна. Намгаалтын захиргаа бол ер нь жил бүр одоо 5 сарын 15-наас 25-ны хооронд ер нь 5 сарын 1-ээс 6 сарын хооронд нэгний хооронд одоо давс цумын бүр хатуугаад хил орчмоос эхлээд ус нуураа тойроод одоо 35-аас 40 орчим зэгт ийм ажил судалгаа бүртгэл шууд амьдрах орчны одоо дорой атал төвөнд үзүүлж байгаа дарамт аюулыг тодорхойлохын тулд ийм судалгааны тогтмол гэж ирдэг. За энэ судалгаанд бол бид нэр өөрсдөө бие даашгийнхаас гадна Монголын шуу судлалын нийгэмлэг Монгол Улсын их сургуулийн багш Эрдэмтэн докторуудаа хамтарч энэ судалгаануудыг тогтмол хийж ирсэн. Увс нуур бол олон зүйл нүүдлийн шувуудын өлгийн нутаг. За увс нуурын сав газарт Монголд болоод дэлхийд ховордсон олон зүйлийн усны болоод ус орчмын орчмоор амьдардаг. Шууд би халуун хушуутын маш том үржлийн колон байна. Хөрөн толгой цахлаан аа ер нь Монголд байхгүй том колон байна. Ер нь бол 100000 орчим халуун хушууд энэ нууранд за үржиж бас зусах хэлбэрээр байршиж байна. За эргийн шувууд бол харцсангуй цөөхөн. За олон зүйл олон улсын хэмжээнд ховорцсон улаан хүзүүд шумбуур бас их олон тоотой 100000 орчим тоотой байна. Тэгэхээр энэ бүхнээс үсэх юм бол увс нуур бол ус намгарах газарт амьдардаг шувуудын өржиж өсөх тун тохиромжтой орчин юм байна. За ус намгархах газрын харамсаар бүртгэлтэй энэ ус намгархах газарт бүгд сайн сайхан байна уу гэвэл бас ч их тийм биш. За уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой аа дэлхийн дулаалтай холбоотой усны төвшин зарим газруудад буур хандлага ажиглагдж байна. За зэгших шуургуудаа ялангуяа усны шувууд өндөглөн зусдаг нуур томоохон цөөрмүүдийн зэгс шах шуур багассан байна. Энэ бол хавар өвлийн үлрэлд зэгс шах шуургыг мал итгэс гадна ус нутгийн хүмүүс ашигладаг юм байна. За мөн богинохон хугацаанд цөөн тоотоо гардаг хээрийн төвмөрч энд бас нөлөөлдөг юм байна. Малын тод бол бэлчээрийн даацсан хэд дахин хитэрсэн. Уус нүрийг тойроод уус аймгийн удаа 11 сумын одоо мал бүхий иргэд орж ирж хаваржж байна, намаржж байна. Одоо энэ харагдж байгаа энэ Турк угааны яг том колонид дүүрэлцсэн байна л да. Энэ бол одоо маш их олон жилийн хэсэгт дүүрэлж байгаа. Ер нь бол Турк угааны тоо толгойг одоо байгаль дээр одоо хэрвээ хэт ихсэж байгаа бол доод тулгын зохицуудыг хийх шаардлагатай юу гэдэг бол судалгааны дүнд тогтоох хэвээр. Монголчууд усны шувуудыг санаатайгаар буудаж хорох, хүнсэндээ ашиглах нь баг байдаг. За ийм ч учраас монголчууд эртнээсээ жигүүртэн шуудыг харилж ирсэн сайхан уламжлалтай юм артмаа. За энэ удаагийн тооллогоор бас их өвөрмөц шувуудыг бид үзлээ. За дэлхийд төдийгүй Монгол оронд ховорцсон Яман сүлтэн уус бас нэг 30 орчим үржилийн усыг тэмдэглэлээ. За мөн сонирхолтой олон зам төрхийн баримтуудыг жүлдлээ. За мөн Тэсийн голын сав дагуу, Өхгийн голын сав дагуу, Нарины голын сав дагуу бид нэр усан шуудын тоолгыг мониторингийн судалгаанд оролцох явцдаа Тэсийн голын дагуу ойн шуудын их үрмөц зүйлийн бүрэлдэхүүн байд байдгийг бас үзэж танилцлаа. Ялангуяа Европод маш илбэг эдгээр зүйл шууд бол энд үржиж байна. За 200 метрийн диаметртэй ийм газар нутагт буулгад хөөндөө 6-аас 7 хос дуулууд бужраг 200 метрийн диаметртэй газар нутагт бас 5-аас 6 хос ингэ байна. Тэгэхээр Европын шууны аймгийн бүрэлдэхүүн олонтой ийм өвөрмөц нутаг байна. Мөн түүнээс гадна энд байгаа эргийн хараацай их сони юм. За сүүлийн 2 жил бид нэр эргийн харгацааны судалгааг Швейцарын байгалийн түүхийн музейтэй хамтран хийж байгаа. Тэгээ эргийн харгацаа энд бол бүгийн бүгийн иргэн хараацаа эсэг иргэн хараацаа холдсон хэлбэртэй байх юм. Тэгэхээр энэ бол судалгааны маш сонин ийм объект байна. Монгол улсад маш бага тэмдэглэгдсэн баримт нотлогоотой цөөн зүйл шувуу ялангуяа хилэн хараалын бас олон хосыг харлаа. За увс нуурын урт талд харавс нурт нэг удаа тэмдэглэгдсэн тоодон дүнжүр хамгийн багадаа хоёр хос үлжиж байгааг тогтоолоо. Ер нь цаашдаа энэ Хувс нуурын сав газарт ялангуяа халбан хушуутын үржлийн биолог за нүүдэл шилжилтийн судалгааг үндэсний э, судлаачид олон улсын судлаач бас хамтран хийх шаардлагатай гэж бодож байна. За хархираа тогрооны тогрооны нүүдлийн судалгааг сансрын долгион намжуулагч тавих замаар судлах нь бас сонирхолтой юм мөн хөрөн толгой цахлаан нүүдлийн зам одоо хүртэл энэ бүс нутгаас тодорхойгүй. Ийм учраас долгион дамжуулагчийн тусламжтай хөрөн толгойн цахлаач гэсэн нүүдлийн замыг судлах нь зүйтэй бас шаардлагатай гэж харж байна. Судлаач хүний хувьд увс нуурын эргэн тойронд байгаа зих шах шуургатай хэсгүүдэд мал ихээр зуны цагт ч гисэн ордог учраас зихс өндөр ургахгүй Үүнтэй холбоотойгоор зэгсэн дүрждэг түнжүүр зэрэг шуудын тоо толгой 2 жилийн э, өмнөхтэй харьцуулах юм бол багассан байгаа нь харагдаж байна. Ер нь цаашдаа энэ чиглэлээр бас тодорхой арга хэмжээнүүд авах нь зайлшгүй шаардлагатай гэж бодож байна. Олон зүйл шуудын үлгийн нутаг болсон увс нүрийг хамгаалахад иргэн бүрийн оролцоо чухал бөгөөд учирч буй аюул заллыг бууруулж чадах аваас өвс нур, түүнийг шүтэн амьдрах шувууд тайван амглан байна.